pertandingan Manchester United vs Liverpool berlangsung sengit. MU harus puas dihajar oleh Liverpool dengan skor 5-0. Minimnya strategi oleh Solskjaer kepada MU membuat Manchester United yang menurunkan skuad terbaiknya harus kebobolan di menit awal melalui dua gol cepat oleh Liverpool yaitu Keita dan Jota. Pertandingan yang berlangsung di Old Trafford itu berlangsung dengan tempo tinggi. Kedua tim sama-sama memainkan sepak bola menyerang sejak menit awal apes bagi Manchester United harus kebobolan lebih dulu saat laga baru berjalan 5 menit. Keita berhasil cetak gol pertama setelah memanfaatkan umpan terobosan Muhammad Salah yang lolos dari kawalan Harry Maguire. Liverpool kembali menyarangkan gol kedua di menit ke-13. Lemahnya koordinasi lini belakang Manchester United membuat pertahanan MU berhasil dilewati oleh penyerang Liverpool. Lagi dan lagi, MU harus kebobolan di menit ke-38. Muhammad Salah berhasil membawa Liverpool menjauh, Manchester United semakin tertekan tertinggal 3 gol membuat MU makin frustrasi. Akibat pertahanan MU dan lini tengah MU rapuh, Cristiano Ronaldo berkali-kali tidak mampu menembus pertahanan Liverpool. Cristiano Ronaldo akhirnya harus melakukan pelanggaran keras pada back Liverpool, hingga ia diganjar kartu kuning akibat sedikit agak kesal melihat permainan MU yang sangat lemah. Petaka bagi MU kembali datang di menit ke-45 Muhammad Salah kembali mencetak gol keempat bagi Liverpool setelah memanfaatkan kelemahan di lini belakang MU. Cristiano Ronaldo sempat membuat satu gol, namun wasit melihat gol tersebut sebagai offset. Lalu Pogba diganjar kartu merah, membuat MU mau tidak mau harus bermain bertahan sampai pertandingan berakhir. Skor menjadi 5-0 tanpa balas. Gimana menurut kalian Sob? Wah ini sih benar-benar gila ini. Oleh digantikah atau gimana?